Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sound engineer pencinta audio Kali ini di SPL channel akan membahas tentang input tapi menggunakan konfigurasi di software atau di komputer Oke di video sebelumnya kita menggunakan pengaturan di ini di manual untuk input sekarang kita memakai software oke perangkat yang saya gunakan di sini ada equalizer 230F SPL audio di sini ada SPL audio sound management DP480 kemudian di sini softwarenya DP480 ini saya merekam audio menggunakan Tascam untuk dikirim ke kamera. Oke. Di input kita ada gain. Di sini ini ada dua tampilan, ini input, ini output. Oke. Kita coba untuk menurunkan di setiap input sini saya menggunakan input A untuk undernya sampai min 60 dB untuk input kita coba oke mati kemudian kita naikkan lagi ini pengaturan input di DLMS ini sampai 12 dB ya ini tidak saya overkan nanti over di kamera oke di bawahnya lagi ini ada mute kemudian di atasnya ada normal dan terbalik inverse oke itulah di pengaturan gain input ini pengaturan gain output kemudian di sebelahnya lagi ada gate gate kalau kita naikkan sampai 0 dB akan putus-putus oke saya naikkan volumenya bisa teman-teman dengarkan putus-putus ya Oke, kita normalkan kembali. Itulah fungsi G. Kemudian saya turunkan volumenya. Oke. Ini gate ada gate input A, input B, input C dan input D. Ada tag, ada hold, ada release. Tinggal menyesuaikan kebutuhan nanti teman-teman ini tampilan gate di input A, input B, input C, input D oke kita klik ini input B ini kita klik ya, input A kemudian di input kita mendapatkan delay input kita bisa rasakan kita menggeser sampai ke 680 milisecond kita coba saya naikkan dulu volumenya biar teman-teman kedengeran oke saya geser tambah lambat oke 680 kita normalkan cepatkan kembali ini untuk pengaturan dari dua speaker teman-teman ini di delay kita dapat input delay dan output delay kita dapat unit dari milisecond meter sampai bit inilah tampilan di delay di software oke di sebelahnya lagi kita ada metric metrik untuk menyambungkan antara input dan output ini saya pakai output 1 dan settingannya normal ini saya link di out 1 hijau berarti link teman-teman ya ini mati kalau saya tidak nyalakan hijaunya oke ini hidup lagi kemudian di pengaturan GEQ di input GEQ ini ada di input tidak ada di output ini input dari A sampai D kita coba di EQ high saya jelaskan kembali volumenya ya teman-teman kerasa frekuensinya oke okay? ini frekuensi high middle ini low kemudian kalau untuk mereset di pojok kiri atas kanan atas di EQ reset oke okay. sama halnya sudah normal kembali kemudian kita naikkan lagi untuk kita ke bypass kita bypass normal ada tulisannya bypass di sini kemudian kita equalizer kembali ini GEQ oke kita reset Oke, saya turunkan dulu biar kedengaran suara saya. Oke. Setelah di GEQ kita ke PEQ, parametric equalizer. Di parametric parametric equalizer ini di sini ada crossover, high pass dan low pass. Kemudian di sini ada slope. Fungsi dari slope kalau di bypass dia tidak akan slope tidak akan menurun frekuensinya kemudian kita aktifkan slope-nya di sini ada tiga slope dari butterworth bezel sama link with relay LK ini bezel ini butterworth dan masing-masing itu ada skalanya sampai min 6 sampai min 48 oke di sini teman-teman untuk mengatur slope coba kita geser ke high kita pakai slope link switch relay 4 min 48 ini juga min 48 kita ambil ke high semama gitu ini akan frekuensi high saya keraskan oke kerasa hack begitupun juga untuk bu untuk middle bisa kita bisa geser begitu begitupun juga low oke kita normalkan kembali kita bypass tidak pakai crossover kemudian kita pakai PEQ untuk mengatur crossover seumpama gitu ini ada frekuensi 1 sampai 8 ini bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan teman-teman kita coba di frekuensi 10 kilo di 8 kemudian kita angkat di sini gain ada Q ada frekuensi cuma kita angkat gain saya keraskan dulu teman-teman Oke sudah terdengar high-nya kita bisa merubah frekuensi terserah teman-teman kita geser nih kita klik kita geser sama scroll mouse oke kemudian kalau kurang fokus atau kurang lancip kita fokus di frekuensi 12 kilo nah ini kalau ingin ke frekuensi hek lebih lebar kita lebarkan 0,40 sampai 128 nah. Oke ini adalah pengaturan PQ kemudian kita bypass di sini akan nah, normal di PQ kemudian kita bisa reset di semua frekuensi kita reset oke kemudian di sini ada fitur tipe frekuensi step gini sini headset ya, kemudian di ini low pass high pass ini all pass semua ada pengaturan di PEQ dimentokan kita bypass bisa di sini kita normalkan kita bypass normalkan PQ di sini oke inilah pengaturan di input di DLMS DP480 atau 260 di sini juga ada pengaturan magnitude dan pas ini untuk mungkin kebalik ini ada pas di sini ini ini magnitude plus ini magnitude oke okay. saya rasa itu pengaturan input dari DLMS DP 480 dan DP 260 dari input di pengaturan software oke saya rasa sudah cukup untuk input pada kesempatan kali ini besok video selanjutnya kita akan membahas output untuk mengatur ini buat high, ini buat middle, ini buat low di semua PQ di output oke okay? Jangan lupa subscribe channel kami di SPL Audio Professional Sound System. Oke, salam SPL Audio Indonesia.